kutokana na hali ya umaskini, hali duni ya umaskini pale nyumbani, kwa nikaamua kwenda kujitafutia maisha, ambapo safari yangu ya kwanza kabisa kutoka nyumbani naenda kutafuta maisha ilikuwa ni mkoa wa Sumbawanga. Kwa hiyo wakaona kwamba na mimi kwenye maiti mle mle na mimi niwekwe mle mle. Ilibidi mimi na maiti sasa tubanane, mimi na maiti tuweze kubanana, na maana maiti hapa, mimi hapa. Kwa hiyo tunasafiri hapo umbali wa masaa kama kutoka Nampula mpaka Pemba, nadhani kama masaa kama tisa kumi. Wanasema hujafa hujaumbika. Siku ya leo nakuletea exclusive interview kutoka kwa brother hapa, kwa jina ni Adam, jina la pili atamalizia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 Habari brother. Salama, habari za saizi? Salama kabisa, pole kwanza kwa changamoto ambazo unapitia. Ah, asante, nishapoa. Ni mitihani ya Mungu, ni majaribu ya Mungu ndo nayapitia kwa sasa hivi. Nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa majina yako, lakini pia utuambie kile ambacho kilitokea ambacho kimepelekea wewe uko hapa kuanzia safari yako mpaka leo hii ambapo tunazungumza? Uh, shukrani sana ndugu mwandishi wa habari. Awali yote kwanza, mimi naitwa Adam John, ni kijana mwenye umri wa miaka 32, naishi Dar es Salaam Kigamboni. Mi nilizaliwa Makongolosi, wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, na nikaweza kukulia mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Maswa, katika kijiji cha Yogero. Nimesoma shule ya msingi Yogero na kumaliza sekondari pale Mwakaleka na baadaye nilikutana na changamoto za kimaisha kutokana na hali ya umaskini, hali duni ya umaskini pale nyumbani, kwa nikaamua kwenda kujitafutia maisha, ambapo safari yangu ya kwanza kabisa kutoka nyumbani naenda kutafuta maisha ilikuwa ni mkoa wa Sumbawanga. Nilienda Sumbawanga kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha, kwa sababu niliambiwa kule wanalima mipunga, wanalima mabustani, wanafanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo nikaamua kwenda kule kwenda kutafuta maisha, na nilipoweza kufika kule Sumbawanga, kweli namshukuru Mungu, nikutana na hizo kazi za kulima bustani. Nilifanya kazi za kulima bustani, unalima bustani ya mtu afu akishaanza kuvuna yale mazao, basi naye anakukatia kidogo ambacho Mungu anamjalia. Lakini katika safari zangu za utafutaji wa maisha, Mpanda pale pana migodi kwa nikawa wakawa wanakuja wale watu wa migodi kununua nyanya pale kwenye bustani, wananielekeza mambo ya madini, bwana, madini yako hivi na hivi na hivi, ukiwa kwenye madini bwana, utajiri uko uko nje nje, kwa hiyo bwana, hizi kazi unazozifanya hazikufai, jiunge na mambo ya madini. Ah, basi na mimi nikawa nimeshawishika kwa kweli kuingia katika jahazi la kutafuta riziki kwa kupitia madini, na kweli nilianza kutafuta madini kwenye dhahabu. Nimechimba sana dhahabu, kutafuta dhahabu, lakini kwa Mpanda kwa kweli siweza kufanikiwa chochote, lakini bado niliendelea kutembea kuitafuta dhahabu mahali ilipo mpaka nikaja kufika Morogoro. Morogoro nilifika sehemu moja wanaita Mahenge pale. Baada ya kufika Mahenge nikabadilisha fomula kutafuta dhahabu, tukaanza kutafuta spino. Spino ni madini mekundu ambayo tulichimba sana pale, tukachimba sana pale, tukachimba pale, lakini napo sikupata pesa, sikupata pesa kivile, lakini namshukuru Mungu, baadaye nilikuja kupata tena pesa ya dhahabu mgodi mmoja machimbo ya Ketaketa keta. kuna mgodi mmoja unaitwa Ketaketa pale pale Morogoro pale pale Mahenge pale Mwaya. Kwa kule nikaenda kupata pesa, baada ya kupata pesa uh, ndo wakatokea sasa watu wanakwambia si tunaenda Msumbiji, tunaenda Msumbiji, Msumbiji, Msumbiji, jamani, Msumbiji pana pesa, Msumbiji pana pesa. Nami nikakaa nikatafakari, ah, sasa panafanyaje? Watu kama wanaenda kwenye pesa na inasemekana kuna riziki, Ehe, sasa nikaanza kuulizia utaratibu. Kwa hiyo hapa kuondoka hapa kwenda Msumbiji inakuwaje? Safari zake zinakuwaje? Una, kwa sababu nilikuwa sielewi chochote kinachoendelea kwamba Msumbiji iko sehemu gani, japo nilikuwa nimesoma, lakini sijui kama naingilia sehemu gani afu nifike Msumbiji. Watu wakanikaisha chini, wakanielekeza, bwana, ukitoka hapa nenda paka Ifakara, Ifakara nenda paka Dar es Salaam. Uh, ukifika Dar es Salaam nenda paka Mtwara, ukifika Mtwara nenda ofisi za uhamiaji, kakate pasipoti afu anza safari ya kwenda Msumbiji. Kwa kweli namshukuru Mungu, safari yangu nilianzia hapo Ketaketa kuja Ifakara na mpaka kuja zangu Dar es Salaam na baadaye kwenda Mtwara na kukata pasipoti kuingia katika nchi ya Msumbiji. Kuna changamoto nyingi ambazo nilizipitia katika safari yangu ambazo kwa kweli maana kipindi mimi naenda ndo kipindi kile wakimbizi kutoka mataifa mbalimbali ya Somalia, wapi wanakimbia nchi zao, wanaenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo unakuta kwamba beli ya njiani ni nyingi sana nchi ya Msumbiji, lakini namshukuru Mungu sikuwa najua lugha, sikuwa najua chochote kile, lakini niliweza kufika mpaka sehemu ambayo watu wanafanyia kazi wa Tanzania. Ulifikaje? Ah, Uh, cha kwanza nilichukua passport, nilikuwa na passport yangu, na pili nilifika kwa njia ya gari, ya usafiri wa gari mpaka tunafika kule. Nakumbuka kuna gari moja ilikuwa maarufu ilikuwa inaitwa Mikula, ndio ilikuwa gari maarufu sana pale Msumbiji, ambayo ilikuwa inabeba Watanzania wengi kutoka Msimba de Playa kwenda Mweda kule. Kwa nikaa nimefika pale sehemu na kweli nilipofika nikakuta shamla shamla. Kama unavyojua kwenye migodi kwamba panakuwa na shamla shamla, watu wanafurahi, wenye kunywa pombe, wenye kufanya anasa mbalimbali za dunia. Kwa nilipofika nikakuja kweli hapa pesa ipo. Ah, namshukuru Mungu kwa kweli nikaanza kazi, nikaanza kazi, nikafanya kazi, nikafanya kazi, nikafanya kazi kwa kujituma kabisa kwamba nikijua kwamba nami ipo siku kesho yangu itakuwa bora zaidi. Na niseme kwamba namshukuru Mungu, sio kwamba hajawahi kunijalia pesa. Ashawahi kunijalia pesa, japo haikuwa kubwa kwa malengo yangu niliyokuwa nahitaji. Lakini namshukuru Mungu kwamba niliweza kupata, kupata kama milioni saba nane nikiwa ndani ya machimbo kule Msumbiji. Baada ya kuipata ile hela nikaamua tena kuwekeza ndani ya machimbo. Kivipi? Aha. Kule machimboni kuna watu wanakupa pesa, wewe unaenda kazini. Afu mkishapata riziki unakuja unamkabidhia yeye anaenda sokoni anaenda kuuza. Kwa atakachokuja kwa leteni basi na yeye mnagawana paso. Kwa nikaingia kwenye hiyo hatua ya kusema kwamba nachukua watu nawapeleka polini, wanaenda kufanya kazi, wanarudi, wanaenda kufanya kazi, wanarudi, lakini bado hali iliendelea kuwa mbaya, kwamba unawapeleka watu wanaenda kufanya kazi, wakirudi hawana kitu lakini sikuweza kukata tamaa kwa sababu nilikuwa naona watu wengi sana ambao wamefanikiwa kupitia hizo kazi za ku za kuwadhamini watu kwenda polini. Nilienda nikaenda nikaenda mpaka baadaye pesa yote ikawa imeisha. Na baada ya kwasa ile pesa sasa imeisha sasa, nikarudi mwenyewe kupambana nikashika sururu, nikashika chepe, nikaingia kazini. Nimepiga kazi, nimepiga kazi, nimepiga kazi. Nadhani mpaka mwaka elfu mbili na kumi na sita niko Msumbiji napambana kutafuta riziki yangu mpaka ile sisi tunasema ambushi ile Watanzania wanafukuzwa. Ina maana na mimi ile sehemu nilikuwepo kipindi kile Watanzania wanafukuzwa, na kweli tulifukuzwa pale Msumbiji. Lakini mimi sikuweza kuondoka kwa sababu bado kulikuwa na sehemu nyingine tena ya kwenda kutafuta riziki. Na mimi tayari nilikuwa nishakuwa mwenyeji pale Msumbiji. Kwa hiyo ilinisaidia sana kuweza kutoka pale na kwenda sehemu tena nyingine kwenda kutafuta riziki. Ukiwa unatambulika ni Mtanzania au ulijificha uli chini ya mwamvuli wa raia wa Msumbiji? Ah, kwa kweli nikiri kwamba baada ya kufika kule Msumbiji passport ilikuwa ni ya mwaka mmoja passport ya mwaka mmoja ina maana kama ni mwaka maana nimeondoka mwaka mwaka 2000 na ngapi hapa Tanzania? Mwaka 2000 na na 13 ndio nimeondoka hapa Tanzania. Paka mwaka 2016 bado natafuta riziki niko nchi za watu. Kwa maana ile passport ina kazi. Na pia ukiangalia kwamba pale ubalozi uko mbali, paka Maputo na Pemba. Kwa mimi kama mchimbaji ameni ni maskini natafuta riziki. Nauli ya kutoka kwamba nitoke hapo niende paka Pemba ikuepo tena. Kwa kilichobakia pale ni kwamba kufanya kazi kwa kusema kwamba kama mzao wa pale na kuitambua ile lugha ya pale kwamba mimi uh, naongea Kileno, naongea Kimakua. Kwa hiyo ukijichanganya kuongea zile lugha, wenyewe wanakuja kama ni ndugu yao na pia kwa marafiki na hao mabwana au watu wa kule kwamba unakuwa rafiki zao. Kwa hiyo ina maana hata kama askari wakija wanakuambia huyu ni huyu ni ndugu yetu unaona bwana na pili sasa ukiangalia kwamba sisi tuko mpakani sisi tuna, tunapakana na makonde kwa lile kabila mimi nilijivunia sana mtu akiniza kwamba ni kabila ambayo ni makonde wa sehemu fulani kwa hata kama anaongea Kiswahili anajua ni makonde kwa sababu makonde anaongea Kiswahili kwa hicho kilinisaidia sana nikawa nimeondoka nimeenda zangu kwenye dhahabu eh sehemu moja wanaita Nairoto naikumbuka sana hiyo Nairoto nimeenda kule kufanya kazi nimeenda kufanya kazi nimeenda kufanya kazi sikuelewa sikuelewa kwa sababu tayari ile milioni saba milioni nane nilipata kwenye rubi ko bado nikawa na shauku ya kusema kwamba riziki yangu kama ipo ipo kule kule kwenye rubi kwa mimi kwa sababu tayari watanzania washafukuzwa hiyo sasa elfu mbili na kumi na saba inaelekea elfu mbili na kumi na nane sasa tayari Tanzania washafunza maana sasa hivi kuna amani. Tukawa tunapiga sasa jamani vipi? Bwana huko amani imetawala tayari sasa hivi. Mambo ni mazuri. Ah bwana huko sasa hivi ulaji. Ah kama ni ulaji basi na sisi tufanyaje? Turudi lakini shamba kubwa hapafanyiki kazi, kwa sasa hivi ni kwenda na kaka. Basi bwana, mimi nikarudi zangu mpaka hapo Mtepweshi. Kufika Mtepweshi tukatafuta tajiri. Kuna bwana mmoja ni Msenegali wa nchi za magharibi kule, alikuwa ni tajiri yangu ambaye ananidhamini. Nikamfuata nikamwambia, bosi, mimi nimekuja, nataka unipanganishe niende polini. Kwa kweli nashukuru Mungu, le bosi alinipanganisha akanipeleka paka polini na tukaenda kufanya kazi tulifanya kazi tulifanya kazi nakumbuka shimo la kwanza tukaosha tukakosa hata ile singi tano ya kuuza siku zote mchimbaji akati tamaa maana unakuta kwamba wewe hapa umeshuka shimo mwenzako kashuka hapa kapata afu hapo umekosa yani umeosha kabisa umekosa mwenzako anakuambia hapa amepiga milioni 500 milioni 100 ngapi kwa hiyo inazidi kukupa hope ya kusema kwamba hapana na mimi siku nitafanikiwa kwa hiyo tumepiga kazi, tukashuka tena shimo la pili, nao tukakosa. Yule bwana anatoa chakula tu, anatoa chakula, ananunulieni betri, analeteni mboga, yani kila kitu analetea. Zikiisha tu mnamwagiza mwenzenu, bwana nenda au mnapanda, kulikuwa na sehemu kuna mnala, mnapanda bwana, sisi tumeisha vitu, ah, basi nitawagizia, anawaletea. Shimo la nne, shimo la nne tumefanya kazi tumemaliza. Tumeweza kufanya kazi. Baada ya kuwa tumeweza kufanya kazi, tukatoa mchanga wote juu, tukapandisha, tukaanza kupiga kurukunda, maana yake yani tukaanza kupiga fonka Fonka bado nashindwa kukuelewa. Kurukunda na fonka hapo. Yaani- fonka tunaposema fonka, unapoiona ardhi hii, unaposhuka shimo kama hii, tuseme hili ndio shimo kwenye kichumba, si ndio? Ukishafika hapa kwenye ukuta unaanza kuzama sasa kwenda ndani kwa ndani, sasa chini ya ardhi sasa. Sasa nimepiga nimepiga nimepiga nimepiga nimepiga, baadaye nilipoangalia nikaona kwamba ule mchanga sasa huku ndo nakubali kwamba unaanza kufunguka kwamba unaanza kufunguka ule mguu. Sasa unakuta kuna unaweza kukuta kuna mchanga kidogo tu hivi. Alafu unakuta kule mbele inazidi kufunguka, inafunguka, inafunguka. Alafu ikishafunguka unakuta na kule kule mbele zaidi unakuta kuna mablack, kuna mawe ya meusi black, unakutana na mawe mekundu, unakutana na rose garnet, road light. Unasema ah, huko ndo kwenye hela. Wale niliofanya nao kazi wale wenyewe kabisa sasa kwamba wamechoka Ah, bwana sisi mchanga tuliotoa basi. Kwa wewe kama unaendelea na kazi tafuta watu uendelee na kazi ila si mchanga tuliotoa ndio riziki yetu. Kama alipo wanasema kama alipo lipo. Kama alipo tutatafuta sehemu nyingine. Kweli bwana. Nikasema hamna shida. Mimi acha nipambane. Nikatafuta vijana kama saba nikawaingiza kwanza, kama hebu kagweni kwanza hali yake. Akasema ah, mwanangu, ili shimo liko vizuri, tulifanyie kazi kweli bwana, tukaingia tukaanza kulifanyia kazi. Sasa mimi nilikuwa nafanya kazi kama ndo mwenye shimo, kwa kazi zangu mimi kwanza kurelax zaidi kuliko wenzangu ambao tayari walifariki. Kwa mimi naingia pale napiga napiga kazi napiga kazi napiga kazi napiga kazi napiga kazi baadaye natoka zangu nakaa hapo kwenye nani kwenye kwenye hiyo nguzo nakuwa nimetulia hapo wenzangu wanaendelea na kazi sikio nakumbuka ni usiku kwa kweli Mungu akipanga amepanga maana ningejua yawezekana nisingeenda siku hiyo kwenye kazi nimeenda kuamsha wale vijana na kuamsha kwake wale vijana. Kuna mtu mmoja ali nilipata taarifa kwamba kwenye lile shimo sisi tulipotoka, tulipotoa ile michanga, aliingia akaiba mchanga na amepata jiwe na tayari kaishaenda Tanzania. Mimi hasira zikanipanda, nikasema hapana, acha nikapambane, kaishaondoka la kwake hilo la kwangu lipo pale pale, acha nikapambane. Nikakuta ni vijana wamelala kwa kweli. Wamelala ndani mumo kwenye shimo. Ah, ah. Tushatoka tuko juu. Tuko duniani saa muda huo. Wamelala hapa nikamwambia amkeni wanangu. Shimo letu limemtoa mtu Tanzania wanangu. Nani fulani? Ah, kweli bwana tumuone bwana hapa mgodini bwana. Yeye pata kama ondoka kweli mwanangu. Ondoka ondoka sana. Kweli bwana ameondoka bwana. Twende tukapambane. Wale vijana tukaondoka tukaenda ku kufulisha zile vifaa vya kutendea kazi, kuviweka kwenye moto, tukavibonda bonda vikawa safi, tukaondoka kwenda kazini. Hasa tunaenda kupambana sasa, ili na sisi tuweze kufanikiwa sasa. Tumefika mle bwana, tena mimi ndo nikawa kwanza, nimeingia mle kwenye shimo. Kwanza nikakagua ukuta juu, nikapiga na ile sululu pam pam pam, nikaambia ndugu zangu, ila mbona kama sielewi, hebu sikilizieni Ukipiga hivi inalia mbo mbo mbo. Hali zikilia mbo mbo, ina maana katikati ina kile kitari imekatika. Lakini wale vijana wakaniambia mna nikabasa ya msingi tufanye kitu kimoja, tupigeni mchanga njia moja, tusisambae. Yani kusambae na maana wale watu saba au watu nane, kila mmoja anafanya kazi kwenye kona ile, kwenye kona hii, kwenye kona, maana kila mmoja anapiga anapopaona. Wale vijana wakaniambia hamna. si tunaingia kufanya kazi kwenye shimo hili. Tunaingia kufanya kazi ye. Eh. Tunapiga hapa. Umekaa miaka mingapi hujafanikiwa hujapata hela bwana? Tulitafute mahali lilipo. Yaani ndo tunatakiwa yaani tupige, yaani tupige hii duara imetusaliti kweli. Jamaa amekuja ameingia hata amepiga vile bavili ameondoka amepata hela. Sisi paka leo. Sema haja bwana tuingie tufanye kazi. Wakati wao wamekaa kwanza wanasikilizia hapo nje, wanasikilizia hapo pembeni, mimi nikaingia nikaingia na suluhu yangu nikaanza kupiga mchanga nikapiga mchanga nikapiga mchanga nikapiga mchanga nikapiga mchanga lile shimo kidogo lilikuwa na shida ya gesi linabana gesi na gesi inakataa nakubali kwa kisha ingia kwenda kupiga mchanga unaingia unakuwa umebana pumzi hazitoki hiyo kwa muda wa dakika kumi unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga unapiga ukishamaliza kupiga pale unakuja unajivuta kwa nguvu ukishajivuta kwa nguvu ndio unakuja unapumua sasa unakutana ile hewa ya duniani kidogo Nipiga, nakumbuka nipiga kama viroba kama 40. Sasa kwa sababu ilikuwa ni usiku wengine wako kwenye kama kwenye usingizi fulani hivi. Nikamwambia jamani, vuteni hivyo viroba vitoke nje. Vipande hapo sebleni. Hapo wakavuta vile bomba, wakavuta vile wakavuta. Wakaingia sasa wao wenyewe sasa na hasira zao. Na mimi sasa wakati sasa napumzika kidogo. Wote saba wakaingia. Kumbe ile kupiga tayari ndo anaishitua ile ardhi kule juu, kwa sababu anapiga kila mmoja anapiga king, king, king, king. Basi baada ya kushitua ile ardhi ndo ikaja sasa ile ardhi yote kuja kutufukia mbu. Baada ya kutufukia ile ardhi, kwanza mimi nilipoteza fahamu, ndo maana mtu akiniuliza kwamba ilikuwaje sasa kwamba ulifuki u, ile ardhi ilishukaje, ina maana sijui au kuiona ikiwa inashuka? Sikuiona au kusikia chochote, yaani hakuna nilichokisikia, ila nilichokuja kukiona kwamba mimi niko nje, na kumbukumbu zilipokuja kurudi, mimi mbona nilikuwa chini ya shimo na wamenitoaje chini ya shimo? Ndo napata kumbukumbu kupata kumbukumbu, naona watu wanalia, kina mama pale wanalia, wanapiga kelele pale matandee, jamani, jamani, fulani fulani. Ah. Jamani, mbona siwaelewi? Sasa baada ya kuja kupata ile hewa ya duniani, nakumbuka nilichukuliwa mpaka nafika, nafika zahanati. Sasa tayari fahamu zime zimika tena, na maana sijitambui chochote. Fika pale zahanati pale, nimefika pale wakaniwekea hizi dawa zao hizi za nini za maji, nikapata fahamu, nikaa nimekaa pale zahanati pale. Nilikaa kidogo kwa kweli, nikaa kama siku tatu hivi. Sasa wakati nimekaa siku tatu, huku mkojo hautoki hata kidogo. Kwa hiyo kuna bwana mmoja aliniletea juisi, ile juisi ile ukipiga tone moja tu hivi ukilipeleka linatosha, kwa sababu tumbo limejaa. Halafu madaktari kunitoa pale, madaktari kunitoa pale wanataka pesa. Kwa kweli changamoto iliniumiza sana, kwamba madaktari kunitoa pale wanahitaji pesa ili niweze kutoka. Kukutoa uende wapi? Kunipeleka kwenye hospitali kubwa sasa, kwamba nikaanze matibabu, kwa sababu ilikuwa kama huduma ya kwanza tu kuweza kunisaidia. Ah, watu wakapambana mpaka siku ya nne ndo nikaja kutolewa pale, kupelekwa mitolo na baadaye kupelekwa Pemba. Nilipofika tu pale mitolo nadhani nilikaa kama lisali moja tu hivi, ikaja ambulensi ikanichukua nikapelekwa Pemba Pemba. Nilipofika kule Pemba, cha kwanza kasa, huduma ya kwanza nikawekewa mpira sehemu za siri. Kwa kweli mkojo ulipokuja kutoka katoka katoka toka toka toka toka toka toka nikahisi nimepona. Yaani ule mkojo tu baada ya kutoka kutoka, kwa sababu ulikuwa unatoka kwa kasi, nikaza ah, mbona nahisi kama vile nimepona, kwa sababu huku sina majeraha yoyote, na maana najiona kama kama niko vizuri, maana ile tumbo kwa limejaa ndo linanipa maumivu makali. Siku nakumbuka siku nilipelekwa kwenye x-ray, akapimwa x-ray, wakaniangalia wakaona tumpeleke Nampula, wakanipeleka Nampula. Sasa wakati wananipeleka Nampula, Watanzania kuna kijana mmoja ambaye walimtoa kwa ajili ya kwamba mimi anisimamie kijana wa Tanzania wa Tanzania ajitolea kwamba huyu bwana huyu bwana mpeleke huko, kila kitu utatuambia, kitakachotokea chochote ndio tutetea taarifa. Yule kijana alipoenda kule, alipo tulipofika kule, kesho yake asubuhi amerudi, ameniacha mimi, hajui kinachoendelea. Kumbe tayari kuna ratiba ya mimi kuondolewa pale Pemba kupelekwa na Mpula. Ina maana sasa hapa natolewa mpakani mwa Tanzania napelekwa katikati Central de Mozambique, ni katikati ya, ya Mozambiki. Ah, kwa kweli hapo ilikuwa ni changamoto kubwa. Nilikubali kuondoka mimi kwa sababu kwanza nilikuwa najua kwamba ninapona. Cha kwanza nilikuwa najua hapa napona, maana ule mkojo ulipoanza kutoka tukajua mm, hapa, kumbe hapa tatizo ni ndogo. kwa sababu ndo sehemu ambayo ilikuwa inanisumbua ni kukatia hapa kuja huku. Ina maana sehemu zingine zote hizi niko salama, kwa najihisi kabisa kwamba. Tena nakumbuka kuna siku moja nilitamani kutembea. Kuna mgonjwa mmoja alikuwa anatumia magongo, tumia magongo, niko na mpula hapo sasa. Ah, nikamwona huyu jamaa anatumia magongo, nikamwambia nipe na mimi magongo, nijaribu kuyatumia. Ile kuinua miguu tena amna. Hapo ndo nikajua ah, kumbe mimi nimeumia lakini bado nikaendelea kujipa matumaini, kwa hiyo wakanipeleka paka Nampula, kunifikisha Nampula kule, nikaendelea na matibabu ya x-ray. X-ray nimefanya x-ray karibia nne au tano, na baada ya hapo wakaniambia sina tatizo lolote. Kwa kama sina tatizo inabidi nirudi Tanzania kwa ajili kwa inabidi nirudi Pemba ili niende kwa ndugu zangu. Na kibaya zaidi kwa kweli niliwaambia kwamba mimi ni, mta, ni Mozambiki sio Mtanzania kwa sababu kule Matibabu mara nyingi wenye, we, wenye nchi wanapata bure, lakini ukisema tu kwamba ni stranger kwamba ni mgeni, ina maana wanaanza kutazama. Sasa mimi sikuwa na uwezo wa kulipia ile matibabu, basi wakaniambia inabidi urudi Pemba ukaendelee kufanyia mazoezi, ukifanyia mazoezi tutapona nyumbani. Nikasema sawa, niko tayari kurudi Pemba. Sasa je, unarudije? Siku moja ikaja ambulance, ile ambulance ikakodiwa kubeba maiti kwa hiyo wakaona kwamba na mimi kwenye maiti mle mle kwenye ile ambulance na mimi niwekwe mle mle. Kwa hiyo kilichofanyika ambulance ina viti. Ina viti huko. Kwa hiyo pale katikati ilibidi mimi na maiti sasa tubanane. Mimi na maiti tuweze kubanana, na maana maiti hapa, mimi hapa. Kwa hiyo tunasafiri hapo umbali wa masaa kama kutoka Nampula mpaka Pemba nadhani kama masaa kama tisa kumi, afu mko na maiti wewe na maiti tu kwa nyuma huko, alafu mbele kuna dereva na watu wengine. Maiti yao sasa wapo kule mbele kuna dereva na nesi wa yule wa Pemba kwa sababu walipeleka wali mgonjwa wakapata ile oda ya kubeba maiti, kwao, na mimi nikawa nimeingizwa huko nirudisha Pemba mpaka tulipofika kijiji kimoja ndo maiti ilipokuwa inaishia ndo ikashushwa maiti. Kwa mimi ndo nikaendelea na safari mpaka Pemba. Baada ya kufika Pemba wakanihoji, ehe, umefika hapa Pemba tunafanyaje? Nikamwambia jamani, mimi sio Mozambiki, mimi nyumbani ni Tanzania. Kwa hiyo nitieni hapa Watanzania wenzangu waje ili tujue tunafanya, ili waweze kunisaidia. Kila nchi ukienda Watanzania utawakuta. Uta, uta, Kwa hiyo nilipoita kusema tu hivyo, wale manesi wakaanza kuhangaika, wakapata Tanzania wakaja pale, kaniambia bwana, hapa cha msingi hapa bwana, unatakiwa wewe uondoke uende Mtepweshi kule ulikopatia ajali. Kule watu wana hela, sisi hapa hali ni ngumu, ila sisi tutakachokifanya hapa tutakutafutia gari ya kukodi mpaka kule. Basi kwenda kanitafutia pickup, nikaondoka paka Mtepweshi. Kufika Mtepweshi hospitalini nikafikishwa chumba cha dressing emergency dressing room. Emergency dressing room ina maana wagonjwa wale wa nje wale wanaopata wamepata kwa mfano ajali au mpata tatizo lolote lile ndo nafikishwa mle, au maiti labda kwamba mtu amepata ajali amekufa, kwa lazima aje afikishwe kupimwa kwanza mle, kwa ndo chumba ambacho nilifikishwa mimi, na nilikaa kwa muda wa siku tatu. Kibaya zaidi kilichonifanya kama nikae mle kwamba baada ya kujitambulisha kama mimi ni Mtanzania, akaona kwamba ah, kumbe ni Mtanzania. Sasa hapa tutapata pesa. Nimekaa siku tatu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ndani ya hizo siku tatu, shughuli zingine zinaendelea za watu wengine hapo hapo wagonjwa wengine eh, wanakuwa wanaletwa wagonjwa kutoka kule nje, wameumia wanaletwa pale, wanafungwa vidonda, wanafanyaje, zinaletwa maiti pale, zimeumia, inafungwa pale. Unaangalia, mimi kazi yangu ilikuwa ni moja tu, kuji wenzetu wana mashuka me, ya, ya, ya, ya, ya kijivu, ya sijui ya kijivu ya ugoro fulani hivi, kole shuka nalichukua najifunika, na wakati najifunika ile shuka sasa hilo shuka nimekaa nalo siku tatu, halafu sina pempasi, huku kinyesi kinatoka tu bila kujitambua, yaani kinyesi kinatoka tu bila kujitambua. Unaona, kwa hiyo ninaangalia sehemu ambayo kidogo haina kinyesi, halafu ndo naweka namna hii mpaka wanamaliza. Wakishamaliza basi na mimi ndo nafunua sasa kama ni maiti funga pale vizuri, anakuja anachukua tu mochwari, basi mimi naendelea kukaa pale naangalia hivyo hivyo. Siku ya tatu akaletwa Mtanzania mmoja usiku, amepigwa na vibaka. Alipofika nikamwambia, ndugu yangu, eh, vipi? Wanaongea kwanza Kiswahili, nikajua ni Watanzania. Nikasema, ndugu zangu, eh, samani bwana, naombeni hapa kidogo. Ah. Kuja ah, Adam, vipi? Sema safi kaka, niambie. Ah. Adam si tulikuwa tunashawisha kufa rafiki yangu. Watu tulikuwa kushatangaza si bwana ushakufa rafiki yangu. Eh, watu wameenda paka Pemba kufuatilia Pemba akasambia kwamba haupo. Tukajua ndo basi sasa unajua tena nchi za watu hizi rafiki yangu. Tukajua last time wameona mwili wa kupeleka labda maabara wakafanyia uchunguzi wao wanavyojua wenyewe. Kasema ndugu zangu mimi nipo ila nateseka. Hivi mnavyoona hivi Inawezekana mkadhani labda ni vidonda vinanuka, vinatoa harufu vya hapa kwenye dressing. Hapana, ni mimi. Kwa kweli wale wa Tanzania liwauma sana, japo hata yule mgonjwa alikuwa kwenye majeraha makali, amekatwakatwa mapanga na vibaka, lakini aliponiangalia mimi alishikwa na uchungu sana, mpaka anza kusema ni yaani sisi tunavyowapokea hawa watu Tanzania, sisi ndio wanatufanyia hivi kweli. Waliumia sana, na kwa sababu ilikuwa ni usiku wa manane wakaniahidi bwana sisi kesho tunakuja asubuhi, tunakuja asubuhi, tutajua tunafanyaje, ila si tuenda kutoa taarifa kwa Tanzania. Sasa basi, nitashukuru jamani, fanyeni hivyo. Mungu ni mkubwa. Asubuhi kabla hawajafika, akaja daktari wa Kimakonde ambao naye ana wadhifa kwenye hospitali ile. Nadhani alikuwa ndo mkuu wa hospitali ile Alipofika akaingia emergency room, ananikuta hali niliyokuwa nayo akaniuliza una muda gani? Nikasema na siku tatu. Siku tatu uko humu? Eh, na siku tatu. Akaanza kuwafokea fokea pale, akawafokea fokea pale, mambo gani mnafanya haya? Anaongea Kireno, amsikiliza pale. Akaambia ni sasa hivi mtoe huyu mpeleke odini. Ah, nikasema sasa hapa tena nipeleke tena odini wakati kuna ndugu zangu wa Tanzania wanasema wanakuja kuniona, sasa ndio nitakuwa nimepotea kabisa. Wakati anafoka nikamwita daktari, nikamta dokta, nishukuru kwa samani, hapa kuna Watanzania wameniona leo siku kwa wanakuja kuniona, waja kuona ukiwa humu, kwani humu ni odini? Andikeni jina la huyu mtu, mpelekeni odini, na wakija hapa muonyeshe mahali alipo kwa kweli ninamshukuru Mungu, nikapelekwa odini, nikabadilishiwa mashuka. Uh, siku ile wale mabwana hawakuweza kufika, ila nashukuru Mungu nilipelekwa kwenye odi ya watu wenye mishipa. Naposema mishipa huku tunasema tunasema mabusha, ndo nilipelekwa kwenye odi hiyo. Hasa nikakuta kwamba wagonjwa wengi washafanywa tayari operation na wanaruhusiwa. Kwa yale mashuka yote ambayo wale wagonjwa wanayaacha, mimi ndo yakawa mashuka yangu sasa, kwamba likichafuka hili nikimwona mtu amekuja pale kumsalimia ndugu yake, na bwana, nichomoe hilo shuka hapo, niletee hapa. Ina maana ni mashuka machafu kabisa, yana damu. Lakini sasa mimi mwenyewe na kinyesi niko vibaya, kwa naamua tu kwamba kuchukua ile shuka kwamba nifanyaje, niweze kujifunika angalau kidogo ili kupunguza ile harufu, kwa sababu tangu mdao ninavyokuambia kwamba huku sehemu za siri hakuna aliyenisafisha, kinyesi kinatoka tu kinatoka tu. Siku ya pili yake walipokuja walihuzunika sana, akasema damu ndo wewe? Nikasema ndo mimi, ndugu zangu, nipo. Ah, wengine mpaka wanalia, yaani mle udini walijaa Watanzania wakaondoka. Wakaenda nje, baadaye akaja wakaja wawili. Walipokuja wawili, wakaniambia tunaenda kukogesha. Nikasema sawa, niko tayari. Wakanichukua wakaenda kuniweka kwenye kiti, kiti kama hiki cha plastiki. Baada ya kuniweka pale kwenye kiti, wakaanza kuniogesha, wakaniogesha, wakanisafisha kila kitu wakanibeba tena wakanipeleka paka kwenye nani odini pale kwenye kitanda wakanilaza vizuri wakaenda kuwalazimisha wakawapa mashuka mazuri wakanitandikia vizuri wakaniletea chakula nikala kizuri maana nilikuwa nakula chakula cha hospitalini kama unavyojua mapishi ya wenzetu ni tofauti na Watanzania lakini nilikuwa nakula hicho chakula ili tu limnadi kwamba niokoe nafsi yangu wakati yote haya yanafanyika bado na imani ipo siku nitasimama. Ina maana sikuwa na imani kasa kama ipo siku nitakatwa miguu yangu, nitafanywaje? Hapana. Nimekuja kutoka sasa, wamekuja sasa kutoka, wameenda kujipanga, wanakuja kunipa taarifa, unatakiwa ondoke uende Tanzania. Eh. Nikasema ndugu zangu, nitafurahi sana. Wakaniambia wala usiogope, huku ndugu yangu, sisi ndo ndugu zako leo amekupata mimi, kesho kwangu. Sisi ndo wakuzikana, si ndo kila kitu. Kasema jamani, mimi nitashukuru sana. Basi watu wakaanza michakato, wakaanza michakato, wakaenda kituo cha polisi kwenda kuomba kibali cha kunisafirisha kituoni bwana, wakagoma, hatutoi kibali bila hela. Nilikuwa nataka hela nyingi zaidi ya kama milioni tano hivi za kule au za huku? Za huku. Ina maana kule ilikuwa mitikashi kama laki moja wanaitaka. Wakakaa wakafika, tunafanyaje hapa? Wakampata askari mmoja ambaye ana gari yake ana noa, akaambia mimi nambeba mgonjwa wenu, ila nipeni pesa yangu na pia mlipie gari na nitakapombeba nitavaa kofia ya, aska, ya uaskari na ikiwezekana hata magwanda nitavaa, kwa sababu Msumbiji ukishavaa yale magwanda ya askari, ina maana gari yako popote pale unapita wanajua ni askari mwenzetu. Kweli bwana, wakampa pesa, wakajiandaa pale. Yeye akuja kwa nichukua, alikuja mtu mwingine driver mwingine wakaja kunichukua pale, wakanipandisha, wakashusha siti za nyuma huku, wakanilaza pale, tukaanza safari nikiwa na matumaini ya kwamba naenda kupona Tanzania, naenda nyumbani, hata kama nisipopona basi mwili wangu unaenda kulala Tanzania. Kwa kweli nilikuwa nilikuwa na furaha sana. Ile imani yangu kubwa ilikuwa ni kwamba naenda kupona Tanzania tumeondoka mpaka tunafika na moto, tunafika na moto nazuiliwa. Kisa sina pasipoti. Ukiwa na yule askari wa kule, nilikuwa na yule askari wa kule pale, haumjui akatoa dokumenti zake zote, akasema si hatuwezi kukujua, kwani ndo mgonjwa wewe? Si Mozambiki eh. unavuka Tanzania? Hapana, anayevuka si ndio huyu, tunataka pesa. rudisha gari. Sasa wakafungua mlango wa nyuma wa Noa. Mimi nikaa kule nyuma nimekaa na wasikiliza. Baadaye nikaona hapa sasa tayari washaelewana narudishwa Msumbiji. Si nimelala hivi. Nikajisogeza kwenye kwenye noa hivi kidogo hivi nikajua kasa kwamba nikifika maeneo haya nikifika maeneo haya hata kama huku ni pazito lakini lazima nitaweza kubinuka na kudondoka chini yani hapo sasa mimi nasema kwamba kwa sababu ukishafika pale na moto kuna mlima fulani Tanzania unaona ile pale, kama ni usiku unaona minara ya Tanzania ile pale ya teli haroteli, unaiona unaona unaiona Ruvuma ile, akasema yaani mimi nirudi tena tena tena nilikotoka hapa, bora nifia hapa. Washaona kabisa kama mtu anatakiwa arudi. Na mlimlipo bei gani askari? Ah, au ile milioni tano? Ah, hapana, kulipwa milioni tano ule. Nadhani alilipwa kama mitikashi kama kama elfu sabini milioni tatu na nusu. Unaona? Basi nikajivuta taratibu taratibu taratibu taratibu mpaka nika nikasa tayari nimefika maeneo kama haya hapa, na maana hapa ndo mwisho. Kwa nikajitupa mpaka chini kama mzigo papa, bila kujali utaumia. Yani hapo sasa nimekubali bora sasa, kwa sababu hapa nishafika tayari karibu na nyumbani. Kama kifo hapa sasa ndo basi, maana kama akinirudisha tena kule nilikotoka, mateso niliyopitia, mahangaiko niliyopitia kwa niko na hapa ni bora niko hapa nyumbani na, na ni Tanzania ni karibu tuna Tanzania niko hapa kasamu niko karibu na Tanzania hapa mimi kama ni kifo bora kinipate kwa ndo maana nikaamua kuchukua mzi huo wa kuamua kujitupa moja kwa moja kwenye ile gari nikajisogeza nikajitupa nikadondoka chini baada ya kudondoka chini wale maaskari wa migration wakaja alipokuja pale eh, pole pole pole, samani samani sana, ah, tulikuwa tunajadili mambo fulani, usingefanya. Akasema hapana, kwanza hii gari mimi sasa hivi sipandi, hii gari sipandi tena, hii gari yes. Yaani sasa wakati naongea kwamba sipandi hii gari, yani naongelea huku kwamba ndio uwezo ninao, lakini huku ukisha nikamata huku miguu sina uwezo wote, kwa naongea kama mdomoni, yani kama vile najifurahisha tu. Wakamwambia chukua gari wakamwandikia karatasi mpeleke Ruvuma. Nikafika pale Ruvuma, watu wakanichukua Tanzania walipokuwa wakalimu, nikaenda paka ng'ambo ya Tanzania, nikaenda paka Tanzania, nikaingia paka Tanzania kabisa, maana nilikuwa ng'ambo ya Msumi, nikaingia paka Tanzania, nikaenda paka pale migration. Kufika migration sijakaa sana, wakaniambia nenda paka kituo cha polisi kachukue, inaitwa arabi, sijui arabi, ili ya ya kuendelea kwenye matibabu Kwenye matibabu ni PF3. PF3. PF3. Kachukue PF3. Nikaenda pale kituo cha polisi cha mkoa nikachukua PF3, nikaondoka moja kwa moja kanaambia hapo natakiwa ndio moja kwa moja paka emergency. Nikaenda paka emergency. Nikafikishwa nikapelekwa paka emergency, kufika pale emergency kuniangalia, wakanipa chumba moja kwa moja. Kwa kweli kwanza nilipofika Mtwara nikajua kasa kama mimi kweli hapa uwezekano wa kupona upo kwanza nilivyokuwa naogeshwa na wale ma, kwanza, kwanza nilifika kipindi kile kwamba manesi madaktari wana mtihani wa kwao. Kwa ina maana muda wote uko na madaktari wanakuja kufanya ile inaitwa practical practical, wanakuja kuuliza maswali ili kwamba baadaye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi Kwa hiyo nika najisikia furaha, wananiletea vyakula pale, wananiletea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, vitu vingi tu walikuwa wananiletea kwa kweli. Wakati tayari nishapigia simu nyumbani sasa kwamba jamani mimi huko hali yangu ndio hivi jamani kwa jitahidini huko mje Mtwara ah wala usiofu mtwala nilikaa siku tatu nilikaa siku tatu baadaye asubuhi likaja kubandikwa tangazo nikaambiwa Adamu anatakiwa ondoke ndio Dar es Salaam hospitali ya taifa Muhimbili kwa matibabu zaidi ah nikasema hamna shida niko tayari na kweli nakumbuka tulianza safari saa kumi na saa kumi au saa kumi na moja hivi. Safari yetu ikaanza kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam. Tulifika hapa kwenye muda kama ya saa sita hivi za usiku, tunafika Muhimbili. Nikafikishwa pale Muhimbili. Aa, ah, nimekaa Muhimbili nikapelekwa MOI taasisi ya mifupa, nikaanza matibabu. Nimeanza matibabu, nimeanza matibabu mdao, ndugu zangu kabla hawajafika baada ya muda kidogo, ndugu zangu waliweza kufika na kuja kuniona. Baada ya kuja kuniona, sio rahisi mgonjwa kupewa majibu na daktari, isipokuwa ndugu yake na, na mgonjwa anaweza akapewa majibu yaliyo sahihi. Madaktari wakawaambia kwamba mtu kaumia hivi na hivi na hivi na hivi, na hata aweza kutembea maisha yake yote. Wakiniangalia hali yangu niliyokuwa nayo kwa kweli ni mbaya. Wakaona huyu mtu sasa hapa, kwanza usio wa kupona, huyu ni wakufa. Kwa hapa cha msingi sisi tumkimbie. Ndugu hao ni ndugu, na kweli bwana wakaondoka. Nimekaa wiki nzima sipewi majibu. Kumbe majibu tayari yameshatoka, washapewa ndugu, ndugu zangu. Ah. Siku hiyo limekuja jopo la madaktari wana mm, wanawauliza wale madaktari wadogo wadogo, maprofesa anauliza kama hivi, huyu mshampa majibu yake? Kasema tuliwafikishia ndugu zake, lakini ndugu zake na washakimbia. Aha. Kwa hiyo mnafanyaje? Ustawi wa jamii uko wapi? Ustawi wa jamii huyo hapo. Eti tunafanyaje? Ah, inabidi tumpe majibu. Mimi siku hiyo ndo napewa majibu ya kuambia kwamba Adamu umevunjika, umemeguka uti wa mgongo. Yaani uti wangu wa mgongo haujavunjika maana kuvunjika si hivi. Hasa ule umemeguka kati kwa kati. Kwa hapa ulipo hutatembea tena maisha yako yote. Sikukubali. nilisi kama vile wanandanganya nilisi kama vile wanandanganya Baadaye nilichukua shuka la MSD nikajifunika, nikaanza kusikilizia. Ustawi wa jamii wakasi sasa wamejua mtu tayari kashachanganyikiwa, wakawa wanakuja pale wanapiga stori na mimi, wananiambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, wakawa wananiambia vitu vingi sana mwisho wote wakajua kasa kama mimi hapa huyu mtu hawezi akatuelewa hata kidogo wakaniletea dada moja anaitwa Miriam na ni mlemavu kama mimi yame na yes pen code kama ya kwangu kukatia hapa kwenda kokote amna kitu wanamleta wanamsukuma kwenye wheelchair wanaambia ni mlemavu nikamwambia hawa kwa maamua kunitengenezea movie sasa kwamba haya matokeo kwa hiyo ni yakubali kwamba kuna wenzangu nao wako hivi Nikasema hamna bwana. Alipokuja nika dada, vipi safi kaka, vipi unaendeleaje? Pole sana, mimi mwenyewe nilipata matatizo haya, nilipopata matatizo kwa kweli najua changamoto unazozifikiria za kwamba leo hii ulikuwa unatembea unatafuta riziki yako mwenyewe, leo umekaa hapa. anaeleza mambo mengi sana mengi sana mengi sana anaeleza, lakini sikuweza kumwelewa, ijapo nilimwambia ah, nashukuru sana kwa ujumbe wako. Akaniambia nitakuletea wheelchair kesho. Siku niliyopewa majibu mimi sikutoa machozi hata kidogo, ila siku niliyolia ni siku baskeli ya magurudumu inaletwa kwa ajili yangu mpya, siku ya pili yake yani kaa kama mtu fulani kanishtua kuniambia, bwana wewe kumbe hii taarifa ni ya kweli. Na hiyo nayoiona hiyo ndio miguu itakayokusaidia. Nililia, yule dada akaja akasema, Adamu, nalia nini? Ah, nikashika shuka nasema, hapana dada, kawaida tu. ila nilikuwa siamini kama kweli mimi ndo leo hiyo ndo miguu yangu nitakayotembelea maishani kwangu. Nikamwambia dada, hivi ni kweli? Akasema hapana usiogope. Kuna watu wengi washapitia hivi, wengine wameponywa kwa uwezo wa Mungu, wengine wamefanya hivi na hivi. Kona wewe amini, utasimama. Nikamsikiliza yule dada na pia aliniletea pempasi. Nikamwambia dadangu asante sana, Mungu akubariki, nimekuelewa. Basi bwana, nimekaa pale, sina pa kwenda hawana kwamba manesi au uongozi wa Muhimbili utanipeleka wapi? Tayari nimeanza kuoza miguu, visigino vimeanza kuoza. Maumivu unasikia usikii? Kwenye miguu hamna kabisa. Mimi nimeshuhudia visigino vyangu vinakatwa hadhara, vinakatwa kabisa hivi na natazama kabisa. Yaani kama unavyoshika nyama unavyoikata kwamba unakatakata nyama siku ya kwanza kabisa nafanyiwa hiyo nani dressing, madaktari wanakuja wanaambia hizo hizo hizo huo nyayo wote ushaoza huo, utoeni. Akuja anakata pala, anatoa anatoa anatoa anatoa kwa kweli nilishuhudia mwili wangu pole Pole sana brother. Nimeanza kushuhudia mwili wangu unakatwa katwa katwa kabisa, zinatolewa nyama zilizooza, bado nikiwa moyo eh, kasema kweli kweli mwili wangu leo utambui kweli, wanachokifanya kule sikitambui chochote kile sikuwekewa hata sindano ya ganzi, yani wanakata tu, anatoa anakata anakata anakata mpaka ilipofikia stage sasa kwamba wamefikia kwenye nyama iliyo hai eh, fikia kwenye nyama iliyo hai ndo wakafunga wakafunga ule mguu vizuri, wakaniacha wakaondoka zao, wakanitandikia vizuri tu, kaa nimekaa pale wakati huo sasa, vidondo huko kwenye makalio tayari vimesha tapakaa miguu bado inaendelea, yani kule kunyonyoka kumeoza bado, na kwenye hizi hizi zinaitwaje hizi nani, ukitoka kwenye hii nini hii kwenye goti, kutoka kwenye goti sasa, goti yenyewe ilikuwa lishaoza tayari, kwenda huku kote tayari ni vidonda tupu. Wakaniambia wanipeleke Muhimbili. Natolewa taasisi ya MOI napelekwa sasa Muhimbili sasa kule Sewa Haji plastic surgery. Kule bwana wakafanya mipango mpaka wakanichukua wakani, wakanibeba wakanipeleka Moi nani Sewa Haji. Baada ya kufika kule Sewa Haji nika kwanza nilipofika kwa sababu nipelekwa kwenye wodi ya ugonjwa wa moto Plastic surgery ina maana wagonjwa wenye vidonda vikubwa, na mkuta mtu kaungua. Sasa ah, nikasema sasa, jamani, mimi nitaweza kweli mazingira haya? Kule nilizoea moyo mazingira mazuri, na pia nilizoeana na manesi. Sasa hapa itakuwaje? Nikasema okay, kweli bwana nikaanza matibabu haji, nikawa na wananifanyia dressing, wananifanyia dressing, wananifanyia dressing, wananifanyia dressing, wananifanyia dressing, lakini kila siku anapokuja kufanya dressing, yani kufanya kusafisha vidonda, wanakuta kidonda tena kingine kipya. Nakumbuka kwenye hilo goti kwa hapa pembeni kuna tobo kabisa lilienda paka kwenye mfupa. Kwa ina maana usaa unatoka tu. Kwa kifika pale wanakamua wazazi wanakamua wazazi wanakamua wawezavyo, wanafunga Nilikaa pale, nimekaa pale, nimekaa pale, nimekaa pale kwa muda sana, mpaka mwisho wa yote, wa yote daktari mmoja akaja kuniambia, damu ungekuwa na ndugu tungekwambia ukweli, ila huna ndugu, hatuwezi kukwambia ukweli, ila kwa sababu mimi nimekuwa ni rafiki yako na navyokuona ulivyokuwa unajiamini ulivyokubali hali na hata tunapopiga story hapo naambia bwana hivi na hivi kifo hivi na hivi na hivi, kwa kweli nimekuona ni mtu ambaye mwenye imani nzuri. Adamu, utapona. Hali ulionayo hakuna daktari kuambia, lakini tunapambana sana, lakini sidhani kama utapona. Eh. Nikaambia nashukuru kwanza kuniambia huo ukweli. Ila sasa nachokuomba ni kitu hiki, ananiambia sasa, usimwambie mtu yoyote yule hii taarifa.